我们残疾，我们不可以当我们自己残疾。你想做的东西，你一定可以的。Hello，我是 Jess。 Hello，我是周胜。我是从瑞记鸡饭出来的，我们停了十多年，呃，现在又重新想再把这个美食呈现给大家啦。那么，因为我遇到了车祸，现在已经残疾，然后就教了我哥哥，然后叫他出来做。我之前也是做鸡饭的。 不过不一样煮法，是我们中巴路吃饭的。AG 是在新加坡海南街，在一九五十多年开始，但是在一九六十多年的时候出名了，出名了，就是让很多新加坡人都知道了。然后呃，到一九九十多年的时候，潘祖已经老了，然后孩子孙子没有要。 传承下去，他们就停在一九九十多年。然后我是在一九九十年头的时候，呃，有跟他们学到，鸡我们是保留啦，而且辣椒我还是用回它的辣椒。把之前以前的辣椒是会看到那个辣椒的种子，那在我们把它 blend 到啊，就是说比较细，味道差不多而已。 他农村辣椒啊，要看到虫子，啊！现在人家看到虫子哇，糟糕啊，会吗？我在我们一个，两千零九年的时候九月我车祸，我在医院待了四个月。起足重的时候是只是锯掉我的脚，背后呃医生说让他不要动他先。在两千十八年的时候。 我就开始痛了，到两千十九年我回来，呃，就一定要开刀了，因为已经刺到神经线。我开刀过后就苦 d 了，苦逼了。我在医院待了十个月头尾，我觉得不要去想这些了，自己自力更生。我们残疾，我们不可以当我们自己残疾。你想做的东西，你一定可以的。 只是你懒，你不做，什么都不可以。世界不是黑暗，你一走出来就可就有阳光。可怜他，可怜他，他这真的是很自律哦。他还有一个 planning，就是说，后来我们真的有飙到战府的话，他会去请那些有残缺的人，给他们一个自律的能力，给他们赚钱这哦。在这边。 呃，我我有做了一个啊，一个木的椅子，就是刚好在我的脚的害，就是这跟一脚的害一样。然后呃，那个木的椅子我又能坐，也能够挺住我的没有脚的这边。那么我就有的坐，有的顶住，那我就单单只是砍击。 那后面厨房有一个帮手，连啊，我哥哥他又煮饭跟烫鸡，大家一起合作，互相配合，帮来帮去，开心啊！就是每天有二十多只起，我们就开心了。 <laughs> 煮出来啊，就是要要卖掉嘛，不可能哎，好看的，那卖到完了那种就很开心啊。要做好了。 我们的来吃地，这些，我们的新加坡的鸡饭，全世界的人都要来吃我们的新加坡鸡饭，就是要拿这个水准拿好这。